大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来看看关于我们在西元二零二二年岁次壬寅年我们的风水总论的下集。这一集我们要解说的是东南西北、东北西南这四偶方。如果你想了解另外四个方位，也就是四正方，那就是正东、正南、正西、正北这四个方位，可以参阅我们的上集。 开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，在老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，上次我们谈完四正位，接下来我们谈谈四偶位。首先，我们来看看东南方，在岁次壬寅年，流年飞星回归本位的特殊年份，我们的文曲星啊，也回到了我们东南方的本位，所以要考公民资格考的朋友，今年要好好的利用这个东南方的文曲星。 而文曲星啊，大家都知道他是主管功名的星宿，但是在某些层面来说，文曲星他也是监管着贵人、人员还有桃花的部分，只不过他会出现在破局的时候，会产生比较明显的作用。例如什么呢？例如我们文曲星的风位会怎么样的破呢？就是容易出现怎么样烂桃花、婚外情，或者是夫妻不和谐、家庭不和睦的状况出现，工作上也容易出现了小人。 而什么样状况会破了文曲星的风水呢？大体上啊，就是让文曲星的方位啊一直没有清理干净，例如摆放厨余，然后又没有盖子，垃圾不清洁，地板肮脏之类的。这对文曲星来说啊，是一个非常大的一个冒犯。而培养文曲星也有方法，它也比较容易。 第一个就是保持这个方位的干净整洁，第二个就是不要堆放它的杂物，例如什么公司行号啊，会有一些库存或是一些旧的文件报表，它不能丢，但是一定要存起来。那么放在如果文曲星的位置啊，就会让文曲星的力量产生了昏睡，让公司没有办法发挥创新的力量，会降低了公司的管理能力以及营销的能力，让客户有流失的可能。 而在家里啊，这个方位啊，如果是放置考生的书桌，或是考生睡在这个方位，那么对于考生的考运啊，会有比较好的提升作用。念书的时候啊，也比较容易专心，而且也比较容易记得住。但是啊，还是一个重点，就是一定要保持干净啊。例如书桌的桌面啊，要在休息的时候，你一定要把它收好。不要说啊，我看着很累了，桌上散了一片，然后就跑去睡觉，这个是不行的。一定要把它恢复成干净整洁状况，然后才去休息。 而如果卧室啊刚好在这个方位，那么你起床的时候啊，一定要把床铺好，棉被折好，该收的、该洗的，一定要把它收拾好，不要让这个衣物啊散乱在床上或者收拾在地上，这个是很不好的。这样才能能够让文曲星啊气场能够顺畅，让你的考试跟晋升还有八方贵人才能够有更好的发挥作用。 而要激发这方位的力量啊，那考生的话，你可以在这个方位啊摆上一个文昌塔。文昌塔呢，大小不拘，但是你不要小到一个小指头这么小啊，大一点无所谓。这个在网络上啊都有在卖，不用特别找老师买，或是在这个方位啊点了一些檀香，可以强化文昌星的一个力量。不过要记得哦。 你在点檀香的时候啊，人一定要在家，你不要说点了之后急急忙忙的跑出去，你想把这个方位给激发起来，然后人就出门了，这是不行的啊，这个是非常危险的事情哦。接下来到我们的西北方，我们的武曲星啊回归到了西北方的本位，武曲星它本身呢是一个大财星，也就是一个权位之星，对于偏武职的行业，例如什么呢？例如业务员或者是一个店面销售或者是一个营销策划的职务。 做外务的，或是金融分析的这些需要对外营业的职业，或是进出很频繁的职业，都很适合今年利用这个武曲星的一个方位。而武曲星啊，它本身喜欢动啊，你一定要让它活动，但是它很怕吵闹，所以这个方位啊，它可以摆放时钟、冰箱或是一些动态的物品，但是不要放音响、喇叭或是发出很大音声音的电视之类的。 讲到时钟，各位觉得时钟不是会叫吗？时钟不会叫，闹钟才会叫。然后这个是完全不一样的，要记得哦。还有另外一个方面呢，就是说你其他的，比如是说我们放一些收音机呀，或者是一些印表机，它的声音响比较大的，那也不适合。但是如果它是镭射印表机，它本身不会发出很大声音的，那就没有什么关系了。这样子啊，可以让舞曲系的气场产生了一个比较好的联动哦。那。 让本身可以招财的运气啊，可以增强。但是如果你让它吵杂啊，放闹钟啊，或者是一些一些比较不好音响的，从一直放那个大喇叭的声音啊，那么它原来招财的位置啊，就会变成破财跟散财，这样就很不好了。而在这个方位啊，除了摆放动态物品，同样的也可以摆放一些业绩排行榜，或者是一些珠宝、玉器或是贵金属的摆饰，因为今年的西北方啊，也是富贵的方位。 摆放这些贵金属啊，或是珠宝玉器，就是招财的一个法宝。那也可以摆一些貔貅或是聚宝盆，这些也可以摆在这个方位。或是呢，再不济的，你可以把家里的存钱筒、小猪铺满，也放在这个方位，也是一个不错的催化财气的方式。而在公司方面，啊，这个方位啊，最好做的就是公司的最高主管或是行政主管。 至少也要是主管业务的大主管的位置，因为在今年呢，武曲星的力量因为回归到了本位，所以说他的力量是比较强大的。所以这个位置啊，今年属于是一个将军位。一般职员坐这个位置啊，他就容易想东想西的，不会把心放在工作上。他可能想说，那不然我自己去自己出去做啊，不然就是我现在自己找更好的职位，他不会把他的工作给做好。 或者是什么样的，或者是一些小主管，他的位阶不是很高，只是一个基层主管。你放在这个位置，他就觉得是说我有更好的想法，但是公司交办下来的事情，他就不一定会把它贯彻下去，他可能用自己的方法又去改变一下，那这个也就不好了。这是为什么原因呢？因为基层主管跟小职员他们的权位啊，他们的本身的职位啊，是不符合将军位这个位置，所以是说呢，要用风水的时候啊，你要用对人，这才有帮助的。而在家里这个方位要怎么用呢？ 最好是让家里主要收入的这个人，他睡了一个卧室书房。那么，今今年这个阳宅的家运啊，也会变得比较的强盛。但是如果这个方位好巧不巧，刚刚好是厕所，怎么办呢？那当然，家运今年会相对的弱势一点。 而今年呢，在这个厕所，如果它是刚好是在这个五曲星的位置啊，那么一定要保持它的干爽跟清洁。最好在厕所里面呢点一盏小夜灯，这样就可以不要完全破坏五曲星的力量，保留一点好运。最忌讳的这个方位啊，是摆放厨余或者是没有盖的垃圾桶，那么就会让五曲星去破位，容易让这个运将在的运势啊，兵败如山倒，家运或是公司运都会受到很大的影响。 接下来到我们的东北方，东北方是今年我们的左辅星的位置，也同样的，今年回归到了它的本宫位，所以左辅星的力量也是非常强大的。左辅星本身也是一个财路之星，回归到了本位，它的力量是比过去来说它更加的圆满跟饱满的状况之下。但是啊，它不同于其他的财星，左辅星是一个正财的财星。 也就是说，他是不挑人，也不挑职位，什么都不挑，只要任何人去好好运用左辅星啊，都可以获得一定程度的各种运势的加成。在公司运用方面啊，这个左辅星的位置啊，可以做公司的财务主管，或是负责主要营运的行政主管。当然，最好是怎么样呢？他是肩负着带领团队的主管是最好的。 为什么呢？因为左辅星它是一个辅助格，它本身是一个可以发挥团队力量的一个星宿，可以让坐在这个方位的人呐，能够把领导统一做得更好，或是能够更能激发团队的士气或是一个向心力。这个对于公司的营运啊，会造成更好的一个加击。而在家宅方面啊，这个方位只要不是厕所或是堆放垃圾厨余的地方，基本上都没有太大的影响。 任何人在这个方位都可以获得比较好运势的加强，比如说考生或者是一些求学的学生，他念书的时候就比较有精神，睡觉也比较睡得饱一点。那上班族呢，你可以获得比较好的事业运、贵人运。那单身的朋友，你想求姻缘，把这个方位给他计划好啊，比如说你插上一些花卉，那么你也可以比较好的桃花运。那如果是夫妻睡在这里，可以让家庭和睦。所以这个方位啊，可以说是任何运势啊都可以获得加强。 而如果想要增强这个方位的力量，那么首先就是尽量保持这个方位的净空，或是啊刚好这个位置就是床，那就至少你要把收纳整齐，不要暴露出来的或是散落出来的衣物，或者是一些玩具，好，或者是一些端堆满杂物的状态。因为左辅星啊，它是一个非常清高的星宿，所以它不容许杂乱无章或是塞满东西的一个自闷之气。而催化左辅星的方式啊。 可以在这个方位上摆上三个金元宝，不一定要纯金的啦，好，它只要是金色的就可以了。但是能的话，最好是金属做的，例如铜制的金元宝啊，虽然它看它是铜做，但是它看起来很像金的嘛。但是一个比较好的方式，银的可不可以呢？能的话，我们还是用金的，因为它的一个特色就是它比较喜欢金色的东西。那如果这个方位啊，刚刚好是客厅，那可以在这里点上一盏长明灯。 长明灯就是它，无论白天黑夜，人在或不在，它都会亮。那这个长明灯呢，最好就是用 LED 灯，不要用那个钨丝的灯泡，因为钨丝的灯泡它容易不定时它就会烧断。但是 LED 啦，它是可以可长可久。一般来讲啊，没有特别状况之下，它是不会烧坏的。那如果这个位置啊又刚刚好是厕所，怎么办呢？ 那就不要点长明灯了，好，就不要点长明灯了，反而会有不好的一个影响。我们就要把它保持的干净跟通风啊，那就可以了，好吗？接下来到我们西南方，西南方啊，今年是我们的二黑病福星，看这个名字啊，就知道这个西南方啊，今年有一点不妙的方位。而今年各飞星回归到了本位，所以今年的病福星啊，会比过去来的强大，要十分小心的使用这个方位。 在企业方面，这个方位可以用来堆放杂物，或是垃圾桶，或是扫除用具等等之类的杂物库存，或者是一些文具、报表之类的，你根本就不会用到的东西，都可以堆放在这里。 而在单位用人的人事方面呢，这里可以让一些公在公司里面绩效比较差的同事，或是原本他已经在考核边缘、业绩不理想的一个业务员，让他们坐在这个位置啊，那就比较让这一些可能比较不适任的同仁呢，会有流动的一个机会。当然，也切记把。 部门的主管了，行政主管更不能是财务主管放在这个位置去做，因为这个病腐性的威力啊，容易让这些主管做出了错误的决策，或是发生了一些流程上本来不应该错却发生的瑕疵，导致公司会产生重大损失的一个疏漏。所以，越重要的职位越不能把座位放在这里。当然，公司业绩最好的也不要放在这个方位了，不然对他的业绩的成长会产生一定的阻碍。 而在居家阳宅方面呢，这个方位当然也是可以放置家中的垃圾桶、厨余或是扫除用具，或是家里有用扫拖机器人，你也可以把它基地台放在这个地方，这是一个不错的位置。那如果这个方位又刚好是厕所呢，那就比较合适了，可以让晦气啊顺着顺着我们如厕或是洗澡的时候啊把它流动出去了。那如果这个这个厕所啊，那你一定要去注意它。 记得每一周至少清洗一次，因为它很容易就能够发霉，或者是很容易产生的异味。过去可能没这么容易，但是在二零二二年的岁次人一年呢，因为病腐性的问题啊，所以是说它会比较容易产生的脏污、发霉或者异味的状况。所以是说一定要常常的至少一个礼拜去清洗它一次，彻底的把它洗干净，不要让病腐性的力量可以从这个地方扩散出去。这个是一个很重要注意的地方。 而这个方位啊，在二零二二年、人一年呢，是比较不建议家中的老人或是有慢性病的家中的成员去当做卧室，因为这容易加重了他的病情。但是如果呢，这是家中三十五岁以下的健康的成员，他受到的影响就会比较小，睡在这个地方就比较没有关系。那如果是十几、二十岁的年轻男性，他也是健康的状况，那几乎可以说他不受到影响。 但是啊，如果刚好睡在这个方位啊，当然会比较容易做一些比较乱七八糟或是莫名其妙的梦。比较常见的是什么样的梦呢？就是一些生离死别的梦，或是常常被被什么奇怪东西追赶啊，或者从高处掉落的梦。当然，总体而言呢，当然不止这些梦，只是它负面的梦境啊，会比正面的梦境还来得多，也容易伴随着怎么样？我今天起床了，但是还是感觉睡不饱的状况产生。而家宅能不能去化解这个病伏星的方位呢？ 说实在的，这真的是比较困难，因为今年的病福星的力量啊，已经回归了本位，说它是非常纯粹而且强大的，所以说呢，它不是靠一般的摆设或是风水用品就可以轻易的来化解。最好的方式啊，如果你的卧房刚刚好是在这个病福星，那么白天起床之后啊，一定要把床铺好，不然然后尽量的把窗帘打开，窗户打开，然后保持通风。 如果有阳光射进来，那当然是最好的。那你说开灯有没有用？日光灯可不可以？日光灯是不够的。好，这些灯火之光啊，你是没有办法跟太阳去做比拟的。那如果是在刚好在客厅的部位啊，那当然你一定要把客厅呢，把它弄得窗明几净的，把它弄得很干净。白天的时候尽量的保持通风，阳光照射进来。当然，如果有人的话，当然太热就不要了。但尽量尽可能的，我们要把它做。 清洁好跟净空，然后不要那些杂物堆里面，会让这个蝙蝠星啊，它去强化它之后啊，对家里的家运啊会有很不好的状况产生。而这个方位啊，今年最不能放置的是什么呢？最不能放置的就是饮水机。饮水机是我们饮用水啊，因为这个水啊，它这个物质是比较特别的，它可以吸收了各种各样的能量，无论好的坏的，它都可以吸进去。 所以你在我们的病服性啊，如果摆放了这个饮用水的位置啊，那么它就水就容易吸收这个病服性的力量，然后谁去喝水就把煞气喝到肚子里去了。那这样听起来有没有很不妙呢？ 当然，蝙蝠星啊，它也不适合做一些比较会动的东西，比如说洗衣机，你每天都要洗衣服；电视，如果你每天看电视，时钟尤其不适合放在这个地方，闹钟也不适合放在这个地方。任何会动的，尽量都不要放在这个地方。但是如果你说放一个柜子啊，那个倒没什么关系的，主要是你不要有一些动的很快的东西摆上去，那就可以了。好，以上就是我们二零二二年睡时人影的四偶方，也就是东南西北。 东北西南这四个方位的流年总论解析，各位要记得啊，我们风水啊，其实可以把它看成是地球的磁场讯号，随着地球的公转跟自转了，以及整个宇宙的关系啊，所以说我们一直不断不断在移动，就算你坐在原地上，其实我们也是一直不断的在移动，只是我们感觉不出来而已。那么我们当然就可以以此可以了解风水为什么每一年都会轮流转了。 那么当然，每一个人他的每一个房子啊，它都有不同的转法。我们的风水流年呢，最主要是以大环境啊，每一年的飞星来去做论断的。而无论什么样的风水啊，其实老师还是跟各位讲，最主要的就是把你的房间，无论是公司或是家庭，你一定要把它的清洁收纳一定要做好。如果你的房子里面呢有专属的衣帽间啊，采取的是什么北欧风啊这种极简式的、开放式的、无门的这些衣橱啊，那么老师可以告诉你。 无论如何，你这个房子本来阳宅都很吉利的，那都会因此而扣分。如果你用这个方位啊，你放了或是你家里的垃圾桶啊、厨余桶啊，你又是没有盖的，或是你一些铺露出来，你常常放了臭了，你还没把它丢掉的，那么你房子运气再好，或是你个人的运气再好，都会因此而破败，这个是一定会产生的。那坏运的时候呢，它也就把它加强。 所以说一针一扣啊，原本你可能原本你的人生里面会有一个很好的一个机遇，但是因为你不注重你家里或是你公司的清洁，那么这个大很好的机遇，最后只能变成一个小确幸或是一个小财运，这样是得不偿失的。所以说我们要知道一点呢，各位，你有没有看过住在贫民窟的哈一些很可怜很可怜的饥寒的家庭啊？他家里是窗明几净啊，就完全一尘不染，打扫的很干净的，几乎没有。 对不对？越穷的，他家里越脏乱，这越不会去整理。那冰箱里面呢，常常冰的有过期的跟没过期的东西都冰在一起。所以是说，这些晦气会让贫困者越贫困。那我们去看一些比较富有的一个家庭，通常都不会有这个状况产生。为什么？其实我们可以从这个科学的理念来讲啊，一个人如果连你的环境你都做不好，一事之不治，安能天下为？你怎么样去把你的事业去做好呢？而我们看到很多人呢，他回家衣服一甩，然后可能五天六天才洗一次。 那你衣服都有味道了，无论你换下来的衣服啊，再穿上干净的衣服，你也都会沾上上这些味道。那如果你要让别人不要闻到这个味道，那就变成你要喷了很多很奇怪的香水，或是用其他香味来掩盖过去。那么同样的，你会喜欢接近一个你身上很多很奇怪味道啊，这个不知道香还臭的味道的人接近你身边吗？所以保持清洁啊，这是风水的第一要务，好吗？风水风水顺风顺水，能够自律的人就会有好的风水，就是这个道理了。 好，以上就是我们二零二二年的风水流年解析，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛。如果你需要老师的专业命理咨询服务，下方都有老师联系方式以及预约须知。也希望各位加入我们的官方 LINE 以及我们的公众微信号。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。